¿Qué raza? Hoy le vamos a echar ojo a estos Nike Isper React a ver qué pedo. Hace unas cuatro semanas salió el Ispa React en blanco, negro y café. Yo decidí comprar estos zapatos el día que salieron en el Sneakers App. No sé, chavos, me gustan los zapatos de correr y este colorway se veía de poca madre. Este colorway y los cafés siguen en venta en el Sneakers App, pero el colorway negro se vendió en el primero o en el segundo día. Cuando ordené estos zapatos, no tenía ni la menor idea de lo que me iba a llegar. La verdad es que no tengo mucha experiencia con los Nike Reacts, pero vaya que me gustó lo que vi cuando abrí la caja. Estos zapatos tienen que ser los zapatos más ligeros que he calzado toda mi vida y también probablemente cerca a los más cómodos. El material del upper es un nylon que es súper súper delgadito, es casi como un pañuelo y la suela está súper flexible y acolchonada. El colchón de estos tenis está parecido al mismo nivel de los LeBron 15 y LeBron 16, que en mi opinión es el sistema de aire más acolchonado y más cómodo. Pero lo verdaderamente chido de estos zapatos es su diseño de construido, que es muy parecido a la línea de diseño de los Off-Whites de Nike. Bueno, y la manera en la que se amarran las agujetas. Todos estos detalles forman un tenis que tiene mucha personalidad y color y que también es un placer de calzar. La verdad, no sé qué tanto duren estos tenis, especialmente para mí que mido 6 pies 3 y peso 240 libras. Es muy posible que con el uso el colchón pierda todo su rebote. Pero también estos zapatos están tan chidos y diferentes que pues no me preocupa mucho. Echándole ojo a estos zapatos, me queda muy obvio que el equipo detrás de los Nike Ispa React le pusieron mucho orgullo a este producto. Y en cambio, pues va a ser todo un orgullo calzarlos. Mi opinión final es que el Nike Ispa React queda 100% 100% recomendado.